техникада жана турмушта атмосфералык басымды ченөө үчүн колдонууга эң жөнөкөй болгон металл барометр анероид колдонулат грек тилинен оторгондо суусуз дегенди билдирет барометр анероид герметикалык жабык куту болуп саналат бир кутудагы аба сордурулуп алынган кысылып калбаш үчүн кутунун үстүн толкундуу болуп жасалат астынан пластинанын формасы менен дал келген болот пружина бекитилет пружинанын бир учу жебе менен атайы кыймылын камсыз кылган атайы конструкция менен туташтырылган атмосфералык басым жогоруланганда пружинанын учтары биригип жебе бурула баштайт жебенин учу шкала боюнча оңго жыла баштайт атмосфералык басым азайганда пружинанын учтары алыстай баштайт жебе солго которулат шкала сымап мамычасынын түтүкчөсү менен белгиленген